Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Siamo a Livigno, questa volta siamo venuti a girare in DH In realtà adesso sono già le 5 e un quarto, 5 e mezza E direte, ma cavolo, ma stai facendo l'intro dopo? Sì, sto facendo l'intro dopo, perché? Dopo la sigla vuol dire che ho tagliato i capelli. Oggi giornata fantastica a Livigno, sole della madonna, però siamo qui non solo a girare come una normalissima giornata in bike, ma perché The King, questo, che è un gruppo di persone che condividono tutta la stessa passione, girano tutti assieme, fanno festa tutti assieme. Ha organizzato questa giornata dove ha fatto non uno, ma bensì due eventi. Il primo è stato stamattina, era una gara avalanche che è stata una figata perché siamo partiti tutti assieme, c'è stato un casino alla Madonna. Infatti adesso vi lascio le clip di quella gara, ma non staccatevi perché nel secondo pezzo di video vedrete invece quello che stiamo andando a fare adesso e vi spoilerò solo questa cosa. Bici da Dirt al Mottolino. Godetevi le clip di stamattina e ci vediamo dopo. Io. Niente, siamo pronti? Toto, posso? Stanno sì, sì, sicuro. Eh. C'è la foto. Eh, no, è video. Ragazzi, la fanno la gara. Ah, il video, eh, non vale. Mi ha fatto fare la figurata. Era un video, pensavo fosse una foto. Bene, siamo in cima al mottolino con la gang. gang. Cosa stiamo facendo, Grigio? Ci un po'. Non ho ancora capito io. Ci ha riassunto qualcosa, ma tu non l'hai sentito. Non allora, adesso facciamo un piccolo trasferimento. Andiamo su una pista blu, così almeno possono partecipare tutti alla gara. Cosa figa è che, appunto, come vedete, possono partecipare tutti tutti non è una vera e propria gara quindi chi vince è l'eroe della giornata ma la cosa figa è farsi tutti assieme questo party lap girare tutti assieme gasarsi niente godersi il riding alla fine e ci saranno anche soldi in palio 500 euro di montepremi penso che il format di questa gara sia si mette giù la bici si parte da in piedi correndo prende la bici chi prende per prima la bici insomma entra nel sentiero per primo e da lì si scende a fucile io in particolare non penso di aver mai fatto tutto un trail di fila al mottolino quindi sarà già solo faticoso arrivare fino in fondo senza fermarsi io non la prenderò come gara ma il mio obiettivo sarà dare fastidio agli altri devo fare la figura dell'atleta <laughs> ha rotto il filo del cambio gliel'ho tolto come un coglione e dal buco ma no abbiamo Introzzi Fai il campionato italiano di downhill se non vinci no. sei un coglione. Ehi, che si hai fatto le mani? Sì, ma va che schifo, madonna, oh. Comunque vorrei sottolineare il fatto che non abbiamo ancora girato, eh. Esatto, primo giro gara. Siamo nel punto di partenza. La gara l'ha organizzata dei King Mettiamo le bici tutte per terra come sono adesso lì dietro. Si corre, si tira sulla bici e si parte. Chi arriva per primo in fondo vince. Tra l'altro devi arrivare in fondo e prendere, c'è cioè un bicchiere di birra in fondo e devi prendere e berlo. Quindi se non bevi la birra non vinci. Ma ancora al contrario, che palle, oh Fabiana quanto è brutto. Alboreto, tu che sei un centometrista, veloce eh? Sono pronto! Guarda quante persone. Siamo pronti? Siamo pronti? Chi è che dà il via? Stardo Alboreto! Pikachu! È di qua la pista! Bastardo la conosceva lui! Wow! Dentro! Vai, vai, vai, vai, vai! Stardi soprano tutti qua! Oh! strada abbiamo fatto 100 metri e sono già morto devo dire piacevole partire al primo giro subito in questo ritmo ah! ok mi gare di VH sono dure meno male che faccio dorso eh! vai vai vai vai vai adesso sono arrivati tutti loro hanno fatto i tagli della vita uh! ah, no bastardo è sceso la ruota dentro caso dentro caso Corpasso! E chi cazzo le conosce queste piste? No! Ho sbagliato! Oh! Ho sbagliato tutto! Oh! Basta! Io voglio saltare, non voglio far fatica! Siamo matti, chi è che ha vinto? Chi è che ha vinto? Voglio sapere chi ha vinto. Mortale, mortale. Chi è che ha vinto qua? Vincitore! Oh, che sbatta. Le gare di DH meglio farle fare a voi. Io Grande ci... Com'è la bevita che non hai vinto? Arrivato, lui è arrivato prima, lui è arrivato prima ma io ho preso prima la birra. E quindi ce la smettiamo. Ah. Quindi è 50-50. Però il vincitore deve farsi almeno metà birra alla goccia, eh. all'inizio abbiamo detto niente tagli né tagli abbiamo fatto più metri sull'erba che sulla terra esatto però figo mi è piaciuto l'ignoranza di questa gara Ah, come avete visto L'avalanche è stata una figata assurda. La cosiddetta definizione di party là, fighissimo. Mi manca un po' il fiato, eh, sempre a fare queste gare. Comunque, adesso siamo in Ara Jump. Anche Ivo è pronto e non siamo con le DH stavolta. Siamo con la Dirt perché adesso The King sta facendo un whip contest, una jam dove si sfideranno sulle whippate migliori. Però noi vogliamo giracchiare un po' con la Dirt, fare un po' di tricchettini tranquilli e divertirci con tutti gli altri. Quindi adesso lascerò in mano la camera alla Bia e metterò anche sulla GoPro quindi gasatevi dovreste essere qua invece di vedere il video in realtà Feel me out with a flame I will let you in this game diciamo che passare dalla DH subito alla dirt è un po' traumatico Ho bucato, che palle! Eh. Qualcuno ha una pompa? Raga! Avete una pompa? Grazie a Matteo, era l'unico che aveva una pompetta e anche le pezze. Grazie mille. Siete riusciti a sistemare il buco, è un po' precario. Eccolo qui. A posto. Dai, cash gasato. Vado. Bastardo mi ha fregato il mulch qua Purtroppo La mia secca l'ho biandata C'è sta secchina un po' alla spalla Basta per oggi Abbiamo sendato abbastanza Era giusto Sono solo atterrato un filo in avanti col peso E il mulch ma... Mi ha bloccato Vediamo se lo fa Iva Dai secca, raga. E tu la più secca. Lo rifai? Eh, sai io, eh. No, io ho tirato bella secca. Opera d'arte. Sei tenero, sei soffice. Anche qua. Meglio over che male accompagnato. Mi ha tirato la secchina, L'ho tirato un po' in avanti col peso perché mi aspettavo di girare un po' di più. Tanto Ivo poi l'ha chiuso. ha girato, che culo. L'ha provato anche lui due volte, il primo anche lui è caduto perché è andato un failover e poi anche lui in avanti, perché purtroppo il mulch ti blocca quando si accumula. Il problema è che in fondo a terraggio c'erano un po' di sassi e quindi quando sono andato in avanti avevo preso un sasso proprio in cima alla spalla e mi fa un po' male vabbè niente è così anche il nostro sport ma è bello comunque che anche gli altri si stiano gasando e stiano treccando peso Basta, spero che anche questo video vi sia piaciuto ricordatevi di sempre commentare ditemi cosa ne pensate di questo video che è un po' misto <laughs> dirt downhill eccetera se vi è piaciuto l'evento TK venite magari anche l'anno prossimo che sicuramente penso che lo rifaremo basta ci vediamo nel prossimo video